terus kayak gini Oke okay guys, si Ucok ini pengen pergi penunjuk ke ke rumah mana si Ucok ya cucu ini pengen pengen pergi bal sama aku nggak bisa jangan ngapain hmm. oh, tuh Oh, gần sih cocok phát Wah, siêu cocok phát được cocok 네, 괜찮은 것 같아. 양나 응. 음. 음. 안 그러네. Mano, tá l i n o a n o Thank you. 啊，天呐！